Nak pisah siap-siap. Ha? Alah, relax oh. dulu. <laughs> Allah, ini lupa kacau. ha? <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Oke, sudah tiga hari ya kita nggak buat video. Dan sekarang saya akan mengabulkan lagi permintaan korang cuy ya. Permintaan korang yang mana kita akan mereaksi lagi uh, eh, JKK Kampung kalut ya. Kemarin ya kalau nggak salah di video sebelumnya sama reaksi kampung uh, eh, JKK juga itu saya salah sebut cuy ya, saya salah cakap gitu ya. Kampung kelut <laughs> ya. Mohon maaf banget. Ternyata setelah saya lihat baik-baik, saya tengok baik-baik ternyata namanya itu kampung Kalut bukan Kampung Kelut cuy ya. Saya mohon maaf sekali lagi cuy. Oke dan uh, yang kita akan reaksi kali ini tuh adalah yang uh, musim pertama ya, masih musim pertama ada episode yang pertama cuy. Salah juga cuy. Kemarin kita sudah reaksi yang episode kedua dan sekarang saya akan mereaksi yang episode pertama. Aduh, saya nggak dapat kemarin cuy ya saya nggak dapat jadi saya mereaksi itu aja gitu ya kurang bisa tengok di sini cuy ya saya cantumkan di sini itu yang episode yang kedua cuy ya musim pertama episode yang kedua oke di sini uh, saya sudah dapat videonya cuy jadi kalau kurang ingin lihat videonya banyak di YouTube cuy banyak di YouTube Di sini saya sekedar mereaksi je. Jadi kalau kualitasnya nampak sangat jelek, orang bisa tengok originalnya cuy ya. Orang bisa tengok originalnya. Oke, okay. dan tambah banyak cakap lagi, seperti biasa ya, seperti biasa saya bagi dua part ya. Ini part pertama dan setelah ini saya buat part kedua cuy. Oke, okay. dan tanpa banyak cakap, jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1... Un. JKK. Aduh, saya lupa judulnya tadi apa ya? Oh pasti ada di sini tulisan. Oh ini ini ya, kambing ternyata judulnya kambing. Oh, sakit mau tak kita napo, buka sikit kat mata tu. Hmm? OOTD. Oh, lugat Kelantan, cuy. Eh. Je. Hmm. Je, rezeki je. Hmm? Apa? Rezeki, rezeki, rezeki. Rezeki? Oh, rezeki. Ah. Apa? Kalau teh biasa kata mahal. Mahal ni. Lembut. Apa sih? Lembut aja. <laughs> Lembut. Lembutnya. <laughs> Tai kambing. oh, tai kambing ternyata. Ya. Padin, Padin. Uh, ah, siapa ya? Oh, eh, ya, okay, okay, ah. okay. Di sini mereka ini ya, saya baru <laughs> saya berperasan cuy. Ternyata ini mereka pengenalan gitu ya kan episode yang pertama, pertama sekali ya. Jadi mereka harus perkenalan gitu ya. Ah, saya bagi salam dari tadi salam. <laughs> Assalamualaikum. <laughs> Dapat. Hai, ketat lagi. Ketat. Eh, kan. Tak bagus. Tak apa. Udah pegang teh kambing dia. Lama. Tak dengar cerita pasal kambing-kambing tadi. <laughs> Apa dia? Itulah pak cik. Saya ni sebenarnya marah sikit ni. Taik kambing ni. Oh, taik kambing. <laughs> Jadi apa masalahnya? Kambing dia memang mana ada jamban, mana-mana dia. Betul banget. Saya terpegel. Jadi maknanya? Terpegel. Ah. Tahu pun ada lagi. Hmm. Tak ni siapa dia? Ke mana? Buat apa? Nak ke mana? Apa ah. dia? Eh, nama saya Mae. Oh. Ah. Ini tambah jemputan ke? Kita dapat ke? kedah. Ah, ha, inilah kedah dia. Orang kelantai juga ya. Dia. Nama dia. <coughs> Sekali lagi sana. Hmm. Saya tak lap dah. <laughs> saya Bijan. Bijan, Bijan, Bijan, Bijan ya. Berasal daripada Kapung Gua Tinggi Gata Panjai Kelantan. Oh. Asyik. Ah, jadi saya ni sebenarnya seorang breaker fashion dan tukang jahit. Tailor shop. Oh, memang Tyler memang. Shop, ya. dah agak dah. Tengok ah, ah tengok. ah nampak, nampak tu. Tengok nampak seluar tu. dah tahu dah. Macam seluar pak cik juga. Seluar ah. kasut oh. ya. Hamster. <laughs> Mak salah sesak. Kok hamster? Ada pak hamsternya. Bapaknya? Eh, bapaknya. Eh, kenapa? Ha? Huh? Ah, sikit-sikit lah. Ah. Ni pak cik. Logo Kelantan juga ya. Hamster tu cukup kecil. Ya. Apanya? Ni orang panggil. <laughs> <laughs> Hips. So ini kita panggil O O T D. Oh hipster maksudnya ya bukan hamster. <laughs> Eh? O O T D itu apa natang. O O T D dalam bahasa Inggeris maksudnya outfit of the day. Oh, oh, oh bahasa Inggeris. Tapi English. dalam bahasa Kelantan lain pula. Ah bahasa Kelantan apa dia? Huh? Allah Allah tengok dia. Allah. Eh. Allah <laughs> Allah eh. tengok oh. dia. Hai. Serian. dengan ni berjalan berdua-dua tak manis dia tengok orang. Saya tadi jalan oh, sorang Bang Bil ya. Sempat dengan Uda ah, ya. Datang jemputan ini je kan? Bang Bil ini. Mana tu ha? Ya. Eh, sibuk. Eh, tak. Bukan sibuk. Take care. Apa take care? Abang nak kena kan? Eh, apa, sih artinya take care? Nak kena kan? Yang ni nama Mae. Eh. Take Ha, yang ujung tu Bijan. <laughs> Dia orang ni adalah pereka passion. Oi, <laughs> Hipster. Hipster. Hipster. Hmm. hmm. Wow. Apa tadi ni? Uh, ah, Bijirin apa nama ni? Ah, Pakcik, Bijirin. Saya rasa saya memang cukup suka lah dengan hipster-hipster ni. Oh. Boleh tak kalau saya order dalam lima enam pasang? Saya siap bagi stokin percuma. Wow. Dua. Stokin? Ah, stokin bulu ke? Stokin bulu ke? <laughs> Excited sangatlah dia bagi stokin je lah cubalah bagi tiket wayang free ke, penginapan, percutian. Wow, kita eh. berdua. Eh, kira okeylah tu stokin. Pakej sekali kan dengan bau-bau kaki dia sekali. <laughs> Kalau adik manis punya pasal, Abang akan sedia kes sekali dengan tiket waya, pakej percutian, yeah. pakej makan malam. Yeah. Ha? Eh? Yang penting, Abang kena temui adik. Sebab Abang nak jaga keselamatan. Ya, memang keselamatan. Hmm. Ni kau buat macam tak ada di sini kan? <laughs> Kalau orang lain, kau boleh try. Tapi kalau dia ni, aku dah cuk daripada dulu, kini dan selamanya. Eh, eh, eh, oh, cuk. Kini, dulu dan selamanya. Daripada dulu, kini dan selamanya tu, mm -mm. kita kat sini tak ingin lah. Uh, kita kat sini tak ingin lah. Tak ingin kat padel lah. Iu, lak bulu. Veteran. Tunggu dulu, Ji. Saya bertanya, yang pakai kupluk ini, yang baju merah di dalam itu, ini pelakon kah atau gimana? Tapi cara dia uh, apa namanya berlakon tuh kayaknya proporsional gitu ya maksudnya uh, eh, GG gitu ya bukan uh, bukan kaleng-kaleng cara dia cuy lawakannya juga bagus gitu eh ulah bulu veteran lah bagus ni saya berbulu tengok Paden ni Paden tengok muka dia macam mana macam sari hantu lah. <laughs> sari hantu sesuai yang pakai lah. sari je ah yang itu sesuai yang janda-janda kat kampung yang hujung-hujung sana tu berlambak-lambak. Ha? Macam Mak Jah ke Mak Mak. Sesuai lah. Yang pakai sari. Ah, ha, kena. Hmm. Eh, bentar, bentar, bentar. Ha. Tok Pengulu, Tok Ketua. Tok Ketua. Ya, Tok baru kenalan ya. Tok Pengulu sini. Oh. Ah. Ha. <laughs> Ratuk nampak semak jatuh. <laughs> Ya, oh. Hipster. Oh. Hipster. <laughs> Ha, ah, lupa. Eh, salah lah, Tok. Hipster. Oh, Tok Pengulu ni. Oh, iya. Ooh, handsome, bergaya dan dan terpijak tekan. Terpijak <laughs> oh. tekan kambing. Oh, Ya. kambing, Bo. Itu ha. pasal lain kali kalau nak puji, biar ikhlas. Bila kita tak ikhlas, puji itu pasal terpijak taik kambing. <laughs> Ha. Saya kalau taik lain tak apa. Tapi kalau saya terpijak taik kambing, memang saya ferah. Sebab kasut saya ni bukan made in Malaysia. Made in Germany. Ah. Ah. Ah ni kalau mau jumpa kami tu ni kok ni Germany. Aku nak semelih, aku nak kerak buat sate. Kejap kejap. Oh, buat sate. tengok. Tengok ah. Tengok eh. Pegang kampung sini mana ada pegang tek kambing Betul lah Betul tek kambing ni uh, Betul tek kambing Untuk penghulu Saya beransur dulu Pegang lagi lah Jalan Saya beransur dulu ya. Saya nak pergi Halau kambing-kambing saya masuk dalam kandang Astaga. punya kambing. Tua kambing punya. Ha. Tua kambing dengan kambing serupa. Dua-dua tak tahu nak sepak tadi. Ha? Bukan tak nak sepak. Aku sepak lep belakang depan aku nak sepak. Ah, aku tahu? Ternyata tuan kambing ya. Okey. Menarik menarik ceritanya. Alhamdulillah. Masuk-masuk je sin makan. <laughs> Ah, mm. ini. Mm, mm, mm, Duit favorit saya je. Dua bungkus dah. Anak Favorit saya ah, berdua ini. Sampai sangat lah Pak Kodi. Sampai dah habis sebungkus dah buku sampai. Kalau tersedak, macam mana? Terbegik, macam mana? <laughs> tersedak punya. Ini semua cantik punya rasa. Masa tak tersedak. Belum pernah orang makan tersedak. Eh, tapi pedas sangat lah dia punya nasi lemak ni. Tu buat ayak dua. <laughs> Aduh. Buat ayak dua. Apa pasal? Tadi kat belakang dia punya kurung-kurang, kurung-kurang, kurung-kurang. Tak tahu apa benda. Nak pisah siap-siap. Ha? Alah, relax lah dulu. <laughs> Allah, ini lupa kacau. フフフフフフフ。 <laughs> lawakan klasik. okay. Okay. Ada juga kelakuan yang macam ni. Ada. Okey ah. Okay, ya. Kak Mufsa aku. Kalau lapar makan sini, kedah Pak Kodok. Pak Kodok. Hey. Eh, mata ni kalau tak semak tak apa leh. Ha. Tapi butir mata jangan kecoh. <laughs> Pak Kodi. Eh, leh, leh. Makan Tak apa. Allah Oh, okay, Oh, pedah Nampak muka tahu pedah tu. Oh, dah. Eh? Betul-betul bagus dia. Oh, dah apa? Nasi lemak dia sedap. Pedah. Ha. Wah, wow, dah datang lagi datang. Ah, minta maaf tadi bukan bukan apa sebab ada kejauh sikit kat belakang oh. ni. Ada tikus ni dia besar. Tikus. Eh? Tikus. Kan, gua aku tikus. Ha. Alang-alang cerita pasal tikus. Ha. Tikus banyak-banyak tikus, tikus apa kaki dua? Tikus... Ha. Mickey Mouse. Tikus berdua? Salah. Mickey, Mickey Mouse. Kenapa? Kenapa? Mickey Mouse. <laughs> Betul kan? Ustaz Zambil debat. Tak ada eh? Tak ada tikus eh? Jangan risau. Biasalah tikus sesat. Uh. Ah. Semua dah masuk perangkap. Uh. Berapa lama dah buka kedai ni? Uh, lebih kurang dalam uh, um, 4 tahun. Lama agak 4 tahun. Pakcik tahu tak depan sana ada teleshop? Kedai tu saya punya.

Bijan. Bijan. Ini Bijan. Ni Bijan. Ilah. Ilah. Ilah. Ada bijan ah, janggut? Janggut pernah cerita macam saya? Ada. Saya lah Bijan. Ah. Bijan. Bijan. Astagfirullah. bijan. Eh, ni sebelum ni kawan saya Main. Main. Main. Tak kenal. Main. Main. Ah. Tak kenal ternyata. Lagi lah orang tak kenal ni. Yalah, saya ni nama Mak Eh. Uh, saya ni memang tak kenal sangat. Tapi kalau buka internet memang ada nama saya. Memang ada. rata Oh. Mana? Macam ada email. Ada email. Ada? Ada email. Hmm. Ah, email. Imail ternyata. Sama lah dengan Pak Uk. Oh. oh, tahu dia. Kita panggil dia Pak Uk. <laughs> okey, dia duduk belakang kan? Ah, oh. Ah. Sama tu. Okey okey. Kat sini semua jenis makanan dia. Oh. India, Filipin, Bangladesh, ah. Myanmar, Vietnam, Indonesia. Asik Indonesia. Oh. Habaknya, habaknya. Inilah nasi agak lah, nasi agak. Nasi arak. Nasi <laughs> arak ke dah? Nasi arak. Ada nasi arak. Chicken chop. Oh, tu lagi tak ada. Eh, chicken pun tak ada, chop pun tak ada. <laughs> Chicken tak ada. Nasi goreng, hmm? singapung, telur Hmm. Oh. Tak maaf lah. Nasi goreng kampung pun tak ada. Eh? Teruk dadah pun tak ada. Ayam jantan dan 4 hari tak betul. <laughs> Ayam jantan. Inilah ambil paling simple lah. 4 tak betul. Itu pun tak ada. Yang ada, nampak tak kena dengan konsep. Kopi on dengan si lemak. Kiki olivit. Ni panas-panas. Lah. Kata ada berlaku ni. Apa ada berlaku? Mak saya pesan, kalau siapa-siapa tanya kau nak main makan, cakap semua dah. Bukan apa, takut nanti customer oh, ni terguris, terluka. Okay, okay. Eh, apa? Macam ni. Lah. <laughs> Hmm. tak apa. Tak apa lah makan nak cakap makmu. Ayak apa, ayak. Tapi nak makan kena ada syarat. Ah, bagi tahu dia dulu syarat dia. Ke saya nak bagi tahu? Dah hal lagi. Kalau syarat tu hang bagi tahu lah. Okay. <laughs> hang dah berapa kali dia makan kan? <laughs> dah dua kali. Dua kali makan. Syarat dia jangan terus boleh dia tak, terus tak boleh buka. Ah. ah ni. Jawab dulu silang gatu ni dulu. ah, boleh buka nampak ni. Oh. Ah, ha, jawab dulu baru ni password dia untuk buka. Kalau tak tak boleh buka. Ah, ah jatuh. Jatuh lah bang. Ah. Aku baru sehari sini pelik ni. Pelik pelik. Okey sini. Kau ni pelik ni. Ayak. Ah, bagilah ayak kepada kau tu. Okey ji. Itulah tadi part pertama. <laughs> part pertama dari JKK musim 1 yang episod 1 cuy ya. Episod 1 ingat ya episod 1 ni cuy. Oke, okay, untuk <laughs> yang part pertama ini, lumpah ini kelakar banget ya, kelakar banget karena uh, mungkin ini cuy ya, kelakar karena di episode pertama ini mereka tuh baru berkenalan gitu ya, baru berkenalan Bijan, uh, apa namanya Pak Kodi dengan ini ya, yang pokoknya yang tamu-tamu jemputan gitu ya. Dan yang e, jadi pertanyaan saya dari dulu cuy ya, kampung JKK ini memang mengundang bintang tamu tuh atau tamu jemputan itu mungkin pelawak semua ya, kebanyakan pelawak gitu ya. Jujur aja ya, di beberapa scene yang ada di video yang pertama ini saya tengok ini, saya dah pernah tengok scene-scene atau part-part yang dibuat kompilasi cuy. Contoh yang apa tadi itu nasi chicken chop ya chicken chop ya kalau nggak salah saya saya lupa lupa sih cuy ya intinya ada ada beberapa scene yang dah saya tengok gitu ya dan saya baru tahu gitu ya ternyata scene tersebut yang dibuat kompilasi itu ada di uh, video ini maksudnya di episode yang pertama ini cuy nah itu itu yang buat saya itu sangat-sangat excited banget untuk tengok-tengok semua uh, persembahan atau tengok-tengok semua episode yang ada di di JKK ini cuy ya itu itu yang jadi jadi rasa penasaran saya rasa ingin tahu saya cuy ingin mengetahui lawakan-lawakan yang ada di JKK cuy oke setelah ini saya akan melanjutkan lagi untuk reaksi yang part kedua cuy setelah ini ya dan saya akan mengupload videonya ini part pertama dan saya akan upload part keduanya itu berselang satu jam je ya berselang satu jam oke okay? dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya yang di thank you next thank you next dan thank you next bye That is.